Дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газрын газраас Эрдэнэс тавталгын хувьцат компанид 22 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр тогтоосон онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах тухай саналаа улсын хурлд 23 оны 4 дугаар сарын 18-ны өдөр ирүүлсэнийг эдийн засгийн байнгороо үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгороо 2023 оны 4 дугаар сарын 19-ны өдрийн хурлаанаар хамтран хэлэлцлээ. Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компанид онцгой дэглэм тогтоож тодорхой арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлснээр компанийн санхүүгийн нөхцөл сайжирсан. Гадаад валютын орох хурцгал нэмэгдсэн бөгөөд нүүрсний олборлолт, тээвэрлэлт, борлуулалтын өртөг, зардлыг бууруулах, ил тод байдлыг хангах, нүүрсний арилжааг боломжит түвшинд тогтвортой хадгалах, сайжруулах, тус компанид үүссэн сөрөг асуудлуудыг арилгах үүднээс Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани тогтоосон онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах шаардлага байгаа талаар засгийн газрын саналд дурдсан байна. Байнгын ордын хамтарсан хуралдаанаар дээрх асуудыг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Бэнхвэр 1992 оны онд шин үндсэн хууль батлагдсантай холбоотойгоор эрх зүйн шинтгэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явж байгаа бөгөөд үндсэн хууль батлагдахаас өмнө хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан зарим эрх зүйн баримтчиг одоо хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа нь үндсэн хуульд нийцэж байгаа болон онцгой дэлгэн тогтоох асуудал хууль зүйн үндсэлтэй хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн оюун чимэг 23 онд тээврийн компаниудын төсөв төвлөрүүлэх татварын хэмжээ нь жилийн эцсийн байдлаар төсвийн болон валютын нөөцөд хэрхэн нөлөөлөх талаарх тооцоо судалгаа хийсэн эсэх э, бүрэн эрхт төлөөлөгчийн болон онцгой дэглэмийн хугацааг сонгох шаардлага байгаас талаар улсын хурлын гишүүн Баттөмөр төлбөрийн болон гадаад худалдааны тэнцэл ашигтай гарсан Монгол улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ өссөн талаар онцлоод хэл холболт хийгдээгүй мухар төмөр замын асуудлын талаар ямар бодлого баримталж байгаа болон нийт борлуулах нүүрсний тодорхой хувийг биржээр арилжаалах боломж боломжтой эсэх. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Анд Базар Монгол Улсын эдийн засгийн дийлэнх хувийг бүрдүүлж байгаа байгалийн байлгийг хэрхэн зөв зарцуулах, орлогын тодорхой хувийг ажлын байр шинээр бий болгох, хөдөө аж ахуйн салбар чиглэсэн хөрөнгө оруулалт хөрөнгө оруулалтад чиглүүлэх нь зүйтэй талаар мөн уулуурхаа дагсан бизнесийг дэмжиж ажлын байрыг хадгалж үлдэхэд анхаарах, Эрдэнэс тавталгын хувьцаанд компанийн ногдол ашгийг иргэдэд хуваарлах асуудлыг тодорхой болгох, Улсын их хурлын гишүүн Батчаргал онцгой дэглэн тогтоосон хугацаанд гарсан үр дүн тогтвортой хадгалахын тулд хугацааг нэг удаа сонгох, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төслүүдийг яаралтай хэлэлцэн батлах, иргэдэд ноогдол ашиг хуваарлахгүйгээр бүтээн байгуулалт хийхээр төлөвлөж байгаа тохиолдолд ноогдол ашиг ноогдол ашиг хуваарлагдах хөрөнгийн дүнгээр нэг ч хувьцааны үнийг нэмэгдүүлэх. Нэмэгдүүлэх нь зүйтэй талаар улсын хурлын гишүүн С Ганбаатар онцгой дэглэн тогтоосон хугацааны төлөөлөн удирдах зөвлөлд өмнө нь ажиллаж байсан гишүүдээс байгаа эсэх мөн тэдгээрт хүлээлгэсэн хариуцлага болон засгийн газраас томилогдсон бүрэн эрхт төлөөлөгчийн ажил үүргийн давхардлын талаар улсын хурлын гишүүн төмөр тогоогийн их төвшин нэмэн үрдэг шингээж ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн мөн татврын бааз суурийг тэлсэн нүүр сугаах болон баяжуулах үйлдвэрийг яаралтай ашиглалтад оруулах таван толгой цахилгаан станцын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх улсын хурлын гишүүн дамбын батлууд Тус компанид хийгдэж байгаа хөрс хуулалт, бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажил, үйлчлэгээний төлбөрийг нүүрсээр тооцсон хүчин төгөлдөр гэрээ байгаа эсэх, борлуулалт хийхдээ нүүрсээс сорчлохгүй байхад анхаарч, экспортод гаргах нүүрсийг шинжилэн судлаж, дүгнэлт гаргах лаборатори хүчин чадал, техник технологи нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөд хүлээн зөвшөөрөгдсөн талаар улсын хурлын гишүүн гам болд хил холболт хийгдээгүй мухар төмөр замуудыг холбох хугацааны талаар нүүрсний борлуулалтын үнийг богино хугацаагаар тооцож, уян хатан тогтоох талаар улсын их хурлын гишүүн Оцогт гэрэл онцгой дэглэн тогтоосон хугацааны компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөндлөнгийн хараад бус аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулган гаргуулган хилцүүлэх зүйтэй талаар асуулт асууж үг хэлсэн болно. Монгол Улсын засгийн газраас Эрдэнэс давталгын хувьцаат компани тогтоосон онцгой дэглэмийн хугацааг сонгох тухай саналыг эдийн засгийн болон үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын орооны хамтарсан хуралдаанаар хэлэлцээд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хөг саналыг уг саналыг дэмжиж Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1-р хэсгийг үндэслэн байнгын ороноос боловсруулсан онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын Их Хурлын дарга эрхмэлшүүдэ онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх эдийн засгийн болон үйлдвэрчлийн бодлогын байнгын орооны санал дүнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал төвсөнд баярлалаа. I could